Στο όμορφο νησί της Πάτμου και στην περιοχή Κάμπος βρίσκεται η μικρή και όμορφη Farm Πάτμος. Ο Γιούρα και η οικογένειά του, με αγάπη προς τη φύση και τα ζώα, δημιούργησαν μία μικρή φάρμα όπου τα ζώα τους ζουν όμορφα και ελεύθερα στη φύση. Στην φάρμα Πάτμου υπάρχουν κότες, γουρούνια και αγελάδες, με στόχο η οικογένεια με τα ζώα να μεγαλώσει. Για το άρμεγμα των αγελάδων τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής, καθώς γίνεται με ειδικό αποστηρωμένο μηχάνημα τα αυγά, το φρέσκο αγελαδινό γάλα και το τυρί που παράγονται στη φάρμα διατίθενται προς πώληση.